electric fan. This is um uh, Bakit pa may sabon dito, ha? Para nga mawala yung sabon eh. Inaalis ko nga yung sabon Hindi eh. sa niya. Ang inaalis ko yung sabon, hindi binabi ng balik. Hindi na, yan na nga. Dato mamaksan na. wala na yung sabon. Wala na yung sabon. sederhana masak kaya oh, oh. tapi mukhang mukhang itu kadenya mm não. Então você Olha, estou correta, estou correta. Yes. Hmm? Tapos. Ay, ka ng mga tao doon alikabok na sa south corner. color. Songs. Wow. Nakakabit ba? Hala kay Rose, nakakabit? You check. Ako na. Yes. Lord, nalinig kami mo. Yes. oh, bakit dala-dala yan? Bulsa mo muna yan. Oh, makaya mo yan. Ay, sarap.